¡Están tomando! ¡No, mamá! ¡No! ¡Solo estamos estudiando! ¡Entonces están drogándose! ¡No! ¡Madre! ¡No! ¡Solo estamos estudiando! Perdón, hijo. Es que hoy existe el mundo de las drogas, el alcoholismo y lo peor de todo, niños Madre, gracias por preocuparte por mí. Nos vamos a la tarde a la casa. Ya, mi pequeña. Cuídate. Chao, chao. ¿Ya colgaste? Sí. Esta fiesta pluma pluma, pluma pluma, pluma, pluma gay, fiesta, fiesta, pluma, pluma gay, pluma, pluma pluma, pluma, pluma fiesta, fiesta, pluma, pluma gay, pluma, pluma pluma, pluma, pluma